परचिंग चिंपा अपन आप सुन रहे हैं के आवाज

तनी पपना आज डाल दोनों डाका चलो दुनिया धरैले बा के सोटे जबे पे रात भर नचैले बा भटकोइले जोबन फुलैले अरे मन भटकोइले जोबन फुलैले डबल ड्यूटी हमसे करैले बा छवरा दस टकिया धरैले बा के सटे जावे पे रात भर नचैले बा मुँह अपन खोले राइटर रवि बोले अपन खोले बटन चोली के खोलैले बा टकिया धरैले बा ये सटे जबे पे रात भर बा नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लइका राइफल के नोली सटैले बा जबे पे रात भर अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा बोले रे रही रे बउआ चोहिया से देखनी हो बानी पगलाइल रातों दिन में में चले ली जब पतली हो रे अरे दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे पहिरे एकरा यही अदा पर तो हो प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक के मोपई के पूजा पूजा पूजा पूजा पूजा करे ढोरी के पूजा खा मोपई के पूजा करे रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा रही हम सफर में तो दूर दशवा मिलल बा हम सफर में तो तोरा दसवा मिलल बा जब छोझोनी हो जब छोझोनी हो जब छोझोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल बा जब छोझोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल बा बेटी से अपन शादी कराई है सारा जब चढ़ोनी हम जब चढ़ोनी जब चढ़ोनी तो बसवा बगल में ससवा मिलल बा जब चढ़ोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल बा चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जात रही हम सफर में तो दूर बसवा मिला लगा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जोबन धरी जिद पे औरल पारे रे छोरा खिया के बरी दोनों जोबन धरी जिद पे औरल पारे रे कजरी के गरमी झरले पारे मुरी चाप खिया चोली के पड़ले बारे बचारी के गरमी झरले डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वॉज प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक आप सुन रहे हैं देश के आवाज में सीता मोठी जिला प्यार जी जलगिए एक दुनु फूलवना सीक रेट से दगी है जी जलगी है एक दुनु फूलवना सीक रेट से दगी है सीतमोढ़ी जिला के तार जीजा लगी है चुमा दी है ढोर रभे के पहाजा में लैका सब गीजे लगी हे धके पहाजा में लैका सब गीजे लगी हे सीतम ओढ़ी जी तार जीजा लगी है कर दुहू फुलवना सी रेट से दगी है सीता मोढ़ी के छोरा तार जीजा लगी है जी मोढ़ी है है कुछ ये चाब राइटर सोनू सुनील बुची चुमा ठगी है राइटर सोनू सुनील बुची चुमा ठगी है सीतामढ़ी जिला के ताहर जीजा लगी है एक और दुहनु फुलवना सीक रट से तगी है सीतामढ़ी चीजा लगी है अपन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा त कमर हिलाई रे बधाई रे बधाई आज के कहत नाचे छमा छम बिहार वाला खंगरी पहन के देखा दल कहता दुनू एकर बम नेपाल वाला खंगरी पहन के ढोरी एकर पहिर बा नजर जरैले सब पहिर बा ए ढोरी एकर पहिर बा नजर जर के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला खंगरी पर के छौरी डीजे पर छमा छम नेपाल देखी के लाली पागल भइल सह बोलिका पागल भइल सह बोलिका लगे तुआ नहाब हम के चिखा द तू हम के चिखा द तू तइका देखी के लाली पागल भइल सब लइका पागल भइल सब लइका लगे तू आहब नहा हराहब हमके चिखा दो तू तइका हमके चिखा दो तू तइका कोइले बारो कोइले बारो मोहल गरम बिहार वाला ठंगर के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी पकड़ के छोरी डीजे पर नाचे छमा छम छुए तोहनी चिकन तुहनु गहल हो चिकन तुहनु गहल हो राइटर सोहनु देखी जवानी भैल बाहते बेहाल हो भैल बाहते बेहाल हो भइल बाटे हाय हाय रोका चहनी ছুয়ে তা তখনি চিকন দুহুনু গাহাল চিকন দুহুনু গাহাল সোনু বিকা হাসে দেখি যা বাহানি ভইল বাটে বেহাল ভইল বাটে বেহাল দেব সুনীলকে দেব সুনীলকে দে তো বারো গম বিহার भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला भंगोरी पहिर के ए कर पहिर बा नजर गरइले सब पहिर बा ए ए कर पहिर बा नजर दुनु छुअल दुनु छुअल चाहिले कन हम बंगाल वाला घंगरी बह के छोरी डीजे पर छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छोरी डीजे पर छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौरा कटिया हत तकिया दब के सखी भोरवा ले हम पूछब अपन सहिया से सखी पूछब रतन देव रे दिले के सूतब अपन रजऊ से सखी पूछब रतन देव रे दिले के सूतब अपन सहिया से सखी पूछब रतन देव रे दिले के सूतब सोनिया सखी गोइल बाबा हराबा ओहिए से मोहन नहीं लागता खराबा का कहियो जहिया से सोनिया सखी गोइल बाबा हराबा सखी पूछब रात में देवरे ले के सुतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में देवरे ले के सुतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में देवरे ले के सुतब सब रात में देवरे दिले के सुतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में देवरे दिले के सुतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में देवरे दिले के सुतब निंदुआ केले न पड़ेला सखी रे मन बहरी हिला छतिया हसत सखिया छतिया हत तकिया दब के सखी फोरवाले हम पूछब अपना सहिया से सखी पूछब रकम दे बरे दिले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रकम दे बरे दिले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रकम दे बरे दिले के सूतब चलल कराए बबुनी ओढ़निया संभार के हो चलल कराए बबुनी ओढ़निया संहार के हो तू के हो बदल विचार के हो चलल कराए बबुनी ओढ़निया संहार के हो चलल कराए बबुनी ओढ़निया संभार के हो चलल कर बबुनी तोहनिया संहार के हो चलल कर बबुनी ओढ़निया संहार के हो विचार हो कृष्णा दिली पतो है देत विचार चलल कर ये बबुनी हनिया संहार के हो चलल कर ये बबुनी हनिया संहार के हो पसंद के स्टूडियो खरझकिया ने जाई बन बनत नइखे जाता पंडित जी हमारा पतारा जेने जाई बन बनत नइखे जाता हर जय हनदय लग बने ला हो मिजाज रुज लग लग ला हो मिजाज अच्छा। हतोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज बानी हम मंदर बनिला अपना तू में अरे जरूरी बा ए ही का कहता नीला बतिया जान जाई लोग तो जाई बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी बकरत बाटे राज तोरा धूरी पर

प बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जावानी पकड़त बाटे राज तोरा घोड़ी प बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जावानी पकड़त बाटे राज सीतामढ़ी जमन का चकमा चकमा चकमा चकमा देखे में बहरू गोड़िया वन देखे में बहरू गोड़िया नंबर वन लागे जवानी तोहर ऐसन मोर देला दरद आबा न मिलेला सीतामढ़ी के लैका चुमा ढोरी पले बेला हैरिगा के लैका चुमा ढोरी पले बेला चुमा ढोरी पले बेला हाँ जो बना से डूबाहता गिरे नदी हा जो बना से डूबाहता गोली बंदूक यहाँ चलेला कहता गिरे नदी हा जो बना से डूबाहता ओ रहा उठा के पहरे गेला हाँ गहर सहारा नजरी में सहरम देखे साजा ले ली मजा पैसा दे बेला सीता सीतामढ़ी के लड़का चुमा धोड़ी पले बेला गा के लड़का चुमा धोड़ी पले बेला चुमा धोड़ी

बेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा ढोरी पले बेला हरिगा के लड़का चुमा ढोरी पले बेला देखे में बहारू गोड़िया नवंबर वन लागे जवानी तोहर आई तुम बम ऐसन मोर देला दरद आबा न मिले बेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा ढोरी पले बेला हई रीगा के लड़का चुमा ढोरी पले बेला रे ऐसा पकड़ी भतारा जी का 寂寞。 presented by Open Music. बात दीवाना रहे हैं कभी बन बतोर माई के दमाद रे माई के दमाद रे माई के दमाद रे हम बन बतोर माई के दमाद रे माई से ज्यादा प्यार रे सपना देखा के कभी है नहीं हमारा के न कहा रे कोई बहानी तोहरा से हम जान से चाहदा प्यार रे सपना देखा के करी है नहीं हमरा से न जी अब याद रे हमी बनब तोर माई के दमाद रे माई के दमाद रे माई के दमाद रे हमी बनब बतोर माई के दमाद रे

रवि सुनी माजा रतिया के खेल में तू के दिल से आजाद रे हम माई के दमाद रे माई के दमाद रे हमी बन तोर माई के दमाद रे माई के दमाद रे माई के दमाद रे हमी बन तोर माई के दमाद रे माई के दमाद रे माई के दमाद रे हमी बन तोर माई के दमाद रे अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा